အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ရဲ့ဘူတတအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကရင်ရိုးရာဒီဇိုင်းများနဲ့ဖန်တီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မန်တုကနုစားသောက်ဆိုင်အကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပါရရှင်ဒီစင်စင်လေးမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရရှင် subscribe လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စီစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်နော် နော်သူကနုတ်စားတော့ဆိုင်ရဆိုရင်ဖြင့် Air Time Data G မြောင်မြခရိုင်ဝခမမြို့နယ်ရှိမြို့ပတ်လမ်းမှာလေးလပိုင်း2022ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝခမမြို့နယ်မှာဆိုရင်ဖြင့်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကင်ရိုးရာစားတော့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။မတုကနုစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ကင်ရိုးရဒီဇိုင်းပိုင်းမှုတော့နောက်ပိုးကရင်ဆိုတော့တူဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံမင်းကခံပြီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုလာရောက်သုံးဆောင်ကြမဲ့ customer တွေကတော့ စံတင်လာပါတဲ့တင်ရိုးရဒီဇိုင်းအလားအပါကိုခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတဆစိမ့်နဲ့အစားတောက်ရတာခန်းစားခြင်းသူများအတွက်ကတော့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဘင်္ဂလိုများလည်းထားပေးထားပါတယ်ရှင်။ မန်သူခနုစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတလကျော်အကြာမှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ကရင်လူမျိုးများအပြင်တိုင်းတစ်ပါးရောက်ကရင်လူမျိုးများလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ တိတ်မကြသေးမီအချိန်မေလ22ရက်မှာလဲမတုခနုတ်ရဲ့ Family Karaoke ခန်းကိုလဲတိုးချက်ဖွင့်လင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်၎င်းကာရာโอเกခန်းဖွင့်ပြီးရပိုင်းတွင်းမှာပဲဝေဖန်သူများလည်းရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။တချို့ကကာရာโอเกခန်းမှာကိုကရင်အလံအယောင်နဲ့အလားဆင်ထားတာသဘောမတွေ့ပဲဝေဖန်ကြတယ်လို့ တချို့ကလည်းဒါကကင်လူမျိုးတရားအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုလက်ခံအားပေးသူများလည်းရှိပါတယ်။မန်တူခလုံးစားတောက်ဆိုင်ရ page and နေကတော့ကာရာဂွေခန်းက family ဒီကမှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာအချက်တောင်မရောမှာဘူး။ကရင်ရိုးရကိုဖော်ကျူပေးထားခြင်းတက်တက်ပါဆိုပြီး comment မှာ reply ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောကင်လူငယ်တွေကလည်းအယောင်ကိုအယောင်လို့ပဲမြင်တယ်။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အယူဆဆွဲတွေ ပုတ်ကိုဆွဲတွေကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးညင်နေပွင့်လင်းဖို့လိုတယ်ဒီအဆွဲတွေနဲ့ပဲပိတ်မိနေရင်တော့ဘယ်တော့မှတိုးတက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကရင်လူမျိုးတွေဟာဒီအယောင်၃ယောင်ထဲမှာအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးဒီအယောင်၃ယောင်ကကရင်လူမျိုးတွေကိုအခြေခံတာတခြားအယောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအယောင်ကကရင်လူမျိုးတွေအပိုင်ပဲလို့မှတ်ယူလို့မရဘူးတခြားလူမျိုးတွေလည်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်မချင်းကြဖို့နဲ့တက်နိုင်ဆုံးကိုလူမျိုးတယောက်စီးပွားရေးတစ်ခုခုမှာခြေလမ်းစနေပြီဆိုရင် support လုပ်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ကင်မြူချင်းနေတဲ့တာဝန်ပါပဲဆိုပြီး share ပို့တချို့မှရေးတင်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုချစ်ပေးသွားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောဒီကာရာโอเกခန်းရဲ့အလားဆင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြလဲဆိုတာ comment မှာပြောပြသွားလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်